मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे इन आंखों में छलकता है